Thank you. Thank

شيء وشاب اللحى يكفخ على مر السنين يكفخ على مر السنين يكفخ على مر السنين من الأمير للشعب كبير وصغير ولا فينا صغير ظل يكفخ على مر السنين يكفخ على مر السنين نصرف على كل أسراري ورب البيت ما تصرف والصدر نشعل القرار والثوار والصدر نور يا على على كل الأسرار من المجد يا نسى الكباري الولا ضعنا فينا الحبيب يا جميل المجد رب البيت جاري ديرك والشعب حب يا جميل المجد يا نسى الكباري الولا ضعنا فرحيل دارنا اللي ما ما تتركني ما بحريل وما Thank you.